वेलकम फ्रेंड आज मेरे साथ में नागालैंड से क्या नाम है आपका मिशी मिशी आ, तो मिशी की प्रॉब्लम नेक पेन है जो कि आठ नौ साल महीने से परेशान है राइट और इस आठ नौ महीने में आप यू अंडरस्टैंड हिंदी और you understand English more both bit so Hindi में इसलिए बोलूँगा क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी सुनने वाली है राइट right? तो आठ नौ महीने से काफ़ी ज़्यादा नेक में पेन था एम आई राइट तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया और एक्टिव प्लस में डॉक्टर जीतू से यानी मुझसे मिलने क्यों आए क्या रीज़न है I mean, it was tolerable, but it's been affecting me for so long that I needed some kind of help. So uh, yeah. that's the reason I came to meet doctor. Okay okay, so so, मैंने जैसे इनका ऑब्जर्व किया नेक का एग्जामिन किया नेक के पीछे माइल्ड माइल्ड स्वेलिंग थी स्किन थोड़ी सी थिकनिंग होने लगी थी मुझे लगा कि ये मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते होंगे क्योंकि यंग है बट इन्होंने बताया कि इनका लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा है मैंने स्लाइड सिटिंग पॉस्चर में तो इनकी एडजस्टमेंट चेक करने के लिए किया था इनके जॉइंट्स भी काफ़ी मोबाइल हैं बट मैंने फुल एडजस्टमेंट इनका नहीं किया इस ट्रीटमेंट से पहले मैंने इनका कपिंग कर दिया है नीडलिंग कर दिया है और मैं आपको जल्दी से एडजस्टमेंट दिखाऊंगा वीडियो को पूरा देखते रहिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं आप बोल से लिख सकते हैं कोई भी क्वेरी जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो पर एड्रेस करूँ वो भी एड्रेस करूँगा कम Oh, nice. वेरी गुड मेथ अब टर्न करेंगे side by side by side by side. Reach all up, leg straight, bend this. Easy. Other side. easy, straight. One, very good. One more. Very good. Ashram. So now, whatever you want to say about the experience and whatever you feel like. Um, um I mean, this was my first session, and mm I, the pain is almost gone. I should say. So like a few more sessions will help it out, will help yes. a lot, I guess. Yeah. So, anybody who's watching the video from Nagaland, any message in your own language? Oh well, I mean, they all speak English. So you can tell the you know it will add on more Well, I mean, views if to the you video have if you have any kind of neck soreness or anything like in, that, in, in your Naga language. গোলা জোলা বিষাই আছে বোলে তাকে সেইদিনা লগ পাবি বেছি ভাল হৈ যায় Okay, Thank okay. you. this is this is unique, na? Yeah. All other thing is same. yeah. Thanks for watching this video. Channel ko share kare, subscribe kare, or like kare. Thank you.